विरमणलाचे गुरुदर्शन Здравейте, приятели! Намираме се в Креморие. След един ритуал, който направихме, така се развихриха всички стихии и излезна малко вятър и, и припръсква малко дъждец. Обаче това за нас е благословие, защото показва, че всичко работи. И сега ще направим един ритуал, който се нарича Възраждане на родовата сила и мощ. Той е много силен и ще ни вдигне на ново ниво. Ще упокоим неупокоените души, които имаме в рода и ще, се, ще бъдем благословени с отключването на родовите благини. Започваме възстановявам връзките с Твореца и, виж, и си вижте сили и Твореца с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта на мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кърмичен. От всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа.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 Платено истина заклето. Създавам свещен кръг и призовавам духовете от изток, запад, север, юг. Явете се тук на моят черен алтар. Кръста, стихиен уравновисете и в кръг го затворете. Нас изцелете и ни защитете. Призовавам и се покланям пред Бог род, рода изцелявам и неупокоените души упокоявам. Е, вие грешни и неприкаяни, е, вие убити, е, вие нежелани и отритнати, е, вие неродени, е, вие заседнали и скитащи. Явете се тук, портал към вижте светове отварям, душите ви, душите ви упокоявам. Отидете където ви се полага. Своят път продължете. Родовата сила възраждам, рода от проклятие и зли сили освобождавам. Блокирам всеки, който зло твори и рода руши. От злите сили го освобождавам, капсуловам, сам да си плати. Вед велико веридай, творя, рода от зло освобождавам, защитавам, благославям, в името на Бог род въздигам го и го прославям. Получаваме всички блага. Връщаме се обратно на върха. Там ние живеем като царе, враговете отдолу под нас като свине. С вами Шасти Шанкарнаяни, Вазилис Викарианис, Нараяни на Зирис с вами. С вами Шасти Шанкарня... Шанкараяни, Домис Вази... Вализис, Вика Рянис, раяни, Назири Свами, Свами Шасти Шанкараяни, Домин Вализис, вика на Нараяни, Назирис Свами. Рода ми се прочиства, възражда. Сипят се над нас слава и богатства. Силата ни е голяма, защото зад нас великата хиката застава. Нас причиства, защитава. Дарява рода с магична мощ. Възстановява баланса на великия бял ден и великата черна нощ. Всеки в мой род е благословен, с таланти и богатства ударен. Славата ни се носи по цялата земя, с името на хиката творим чудни чудеса. С нас са всички от горната и долната земя. Ние като род се обединяваме, после като народ, своята България възраждаме, отново ще е сред първите, ще е топ. До нас застава духа на Велика България с всичките си дъщери, събуждат се до нас, застават всичките ни предци. Създава се защитен кръг около рода ни, около народа, около града ни, около границите ни. Силата ни се увеличава, мощ му гъща, народа ни получава. Ние сме благословени, възродени и вовек защитени. Абда, Манол, Абда, Нисанол, Абда, Ман, Исонис, Арис, Амон, Алма, Дира, Дисан, Амби, Да, Солисис, Амо, Дидас, Ами, Ди, Сан. А бидирис ди кавидас нерис. А бадара дика монарис. А у ам носи даруси муникус. Ама нориус си риникус. Ама нориус си ма риникус. Ама нориус ала модикус. Ала ма нориус ауни самис. ала мидис Аламис Ам, Авдуах, Химис Авду Малах, Алахам Алам, Домине ни дис дома ни ридис, домине са мидис дома рини нандус, домине нас дом доминандис. Абира монис, абира да монис, абира са монис, Абира дашан, аббира сашан дашан, Абира шаман, Абирауа ам авам, свами нан дашан, свами дашан из, свами дашан, сваман ам амен. Абда маноу, Абда Нисанол, Абда Ман Исунис Ирис Амон, Алмадира Дисан, Амбида Солисис, Amonitas, Amidi, sirinasan Abiridis, de Cavidas, Neris, A Badara, Dica, Monaris, A ao am, Ama, nosi Darus, monicus Ama, Norius, Sirinicus, Ama, Norius, Simarínicos, Ama, Norius, Aua, modicus Aua, Ma, Norius, Norius, Aunisamis, Midis, Auamis, Am. Авдуах, Химис, Авдумалах, Аллахам, Алам, Домине, Ни, Дис, Дома, Ни, Ридис, Домине, са Мидис, Дома, Рининандус, Домине, Нас, Дом, Доминандис. Абира, Монис, Абира, Да, Монис, Абира, Са, Монис, Абира, Да, Шан, Абира, Са, Шан, Да, Шан, Абира, Шаман, Абирала, Ам, Алам, Свами Нам Дашан, Свами Дашан Ис, Свами Дашан, Сваман, Свам Амен. Абда Манол, Абда Нисанол, Абда Ман Исунис, Ирис Амон, Алма Дира Дисан, Амби Да Солис, Амо дас, Ами Ди Сири Насан, А Бидирис Ди Кавидас Нерис, А Бадара Дика Мунарис, А Ау Маноси, Дароси, Моникус, Ама, Нориус, Си, Риникус, Ама, Нориус, Си, Ма, Риникус, Ама, Нориус, Ала, Бодикус, Ала, Ма, Нориус, Ални, Самис, Аламидис, Аламис, Ам, Авдулах, Химис, Авдумалах, Алахам, Алам, Домине, Нидис, Дома, Ниридис, Домине, Самидис, Дома, Рининандус, Домине, Нас, Дом, Доминандес. Абира Монис, Абира да Монис, Абира са Монис, Абира да Шан, Абира са Шан да Шан, Абира Шаман, Абирала Ам Алам, Свами Нан Дашан, Свами Дашан и Свами Дашан, Сваман, Свам Амен. Абда Манол Абда Нисанол, Абда Ман Исонис, Ари Самон, Алмадира Дисан Амбида Солис, Amodinas, Amidicina, Sirinasan, Abidiris, Dica Vidas Neris, Abadara, Dica Monaris, a, ao ama noci darusi monicus ama norius cirínicos, ama norius cimarínicos, ama norius ao môdicos, aua manoris norius au nissamis, aua midis, aua mis am. Авдуах, Химис, Авду, Малах, Алах, Ам, Алам. Домине ни дис, дома ни ридис. Домине са мидис, дома рини нандус. Домине нас дом доминандис. Абира монис, абира са монис. Абира дашан, абира са шан дашан. Абира шаман, абирала ам алам. С вами нан дашан, с вами дашан и с вами дашан. Сваман с вам. Амен. Абда Манол Абда Нисанол Абда Ман Асонис Ари Самон Алмадира Дисан Амби Да Солис Амо Нидас Ами Ди Сиринан Сан Абиридис Дика Видас Нерис А Бадара Дика Монарис А Ал Ама Носи Даруси Моникус Ама Нориус Сириникус Ама noriu simarinikus, ama noriu sala modicus, ala ни самис Ала Мидис, Ала Мис Ам. Авдулах химис Алах Алахам Алам, Домине нидис дома ниридис, Домине самидис дома рининандус, Домине нас дом доминандис. Абира монис, абира да монис, Абира са монис, абира да шан, Абира са шан да шан, абира шаман абирава ам авам свами нан дашан свами дашан нис свами дашан сваман сваман амин абда манов абда нисанов абда ман нисонис ари самон аума дира дисан амби дасолис аму дидас ами дисина сиринасан абидирис дика видас нериса бадара дика мунарис Аалманосидарус симоникус, Аманориус сириникус, Аманориус симариникус, Аманориус аламодикус, Аламанориус аунисамис, Аламидис, Аламис ам, Авдулах химис, Авдумалах, Алахам алам, Домине ни дис, дома ни ридис, Домине са мидис, дома рини нандус, Домине нас дом доминандес. Абира монис, абира да монис, абира са монис, абира да шан, абира са шан да шан, абира шаман, абирава ам авам. С вами нан да шан, с вами да шан из, с вами да шан, с ваман, с вам амин. Абда манол, абда нисанол, абда мани сони, сари самон. Алма дира дисан, амби да соли, само ди, ни дас, ами ди сина сирина сан. Abdiris dica vidas neris, abadara dica monaris, a almanocidaros municus, monicus, amanórios sirínicos, amanores simarínicos, amanórios nisamis alamanórios alnissamis, alamides alamis am, avduahimis. Авдум Аллах, Аллахам Алам, Домине Нитис, Дома Ни Ридис, Домине Са Мидис, Дома Рини Нандус, Домине Нас, Дом Доминандес. Абира Монис, Абира Да Монис, Абира Са Монис, Абира Да Шан, Абира Са Шан Да Шан, Абира Шаман, Абирала Ам Алам. С вами Нан Дашан, с вами Дашан и с вами Дашан. Сваман, свам, Амин. Simano Savat Sol son Samis Ma Mis Asavas do Savis Elias Asa Mamos Elias e Savavi Ava dos Manas A da Satu Asamamon do Savabor Savabor Asone Asa Maam Sisho Sa Maam Do Sa Mamon Domine Samalises, Assamanades, Assamamodes, Modissamanas, Assamavat, vados Sados O, Mamon Solis, Amaam, Maamvadis, vis Dolis, Matus, Alis, Samanat, Nodis, Awados, Sados, Munaris, asavamanat elis adis ent do sasol mason dos ma abis svash dolis savanas monis modis domine modis asavis vis ados vamanas vis sa em ent amo samon so ama domine avis mondisidos bius asavanadis Assamadonis, Assavavadis, Assavazoniilis, Assatom, Detulis, amen Mondolis, sama amis A, Samanadis, dos O, Evis, amen nis sama ou Asis form son si son samos, form di Force diam am do mavi, solis amenicus amis am amen. vis, assis domine. Si mas non savat, so si, sou dosi son samis, mamis, asavas do savis, eles, asamamos, eles, esavavi, dos manas, asatu, asamamon, do savabor, savabor, asone, asamaam, sa ma, Е адис and Доса Сол, ма сон Дос Ма на Абис, Сваш Долис, нас, Монис, Модис Домине, Монис, Аса Вис. Виса Дос Ваманас, Виса Виса М and Амон, Сол Ама Домине, Авис Мон Дис Дос, Бюса ва Надис, Аса Мадонис, Аса ладис, asa zoni ilis, asa tom detulis. Amém. Mondolis sama amis, sa dos o evisa samanas. Amém. Nisama ou sava asis, form so disis son samos, form di force diam domavi, solis aminicus amis, am, amen. Sava asis domine. Симано сават сол до си сон самис. Мамис. Авас до савис. Елес асаман мос. Елес еса вави. Авадос манас асату. Асама мон до савабор. Савабор асоне аса маам. Сишо сама ам. До сама мон домине. Сама лизис. Asamanades, Asamamodes, Modisamanas, Asamavat, Savatavas, Dos, Sadosomamon Solis, Ama Ama Amvadis, Asamavis, Dolis, Asamatus, Alis, Asamanat, Nodis, Awados, Sados Munaris, Asavamanat, Essis, Adis, Ent, Dosasol, Mason Dos, Maabis, dolis avanas, monis, modis, domine, modis, assavis, dos vamanas, m n tamon, sou ama domine, avis mon dos, bius assavanadis, Asa madonis, Asa Vazoni ilis, Asa tom de ulis, Amém. Мондолис са ма амис, а са ма надис, сол са дос, о евис, а са ма на самин, ни са ма о са ва асис, форм сон, дисис сон самос, форм ди форс ди ам до ма ви, соли самини косами сам мен, са ва ви сасис домине. Велики Соломон, най-великия сред жреците, благослови този ритуал. Велики Соломон, най-великият сред жреците, посети нас грешните, да ни благословията си ни възрадвай нас дай ни бърза промяна, бързи пари, за да можем да продължим делото Господне на земята. Осени ни с Твоята любов и вяра. Призови силите на светлината да осенят сетивата ни. Изпрати ни звездица омайна да ни пази от зло и, и да ни дарява радост и любов на век. Призови огнените сили да ни дарят топлина и вече мир. Призови водните феи да ни дарят пътища бързи, много бързи пътища по цялото това земно кълбо. Да ни отворят пъти на светлината, да ни помогнат за мисията, която сме поели. Нека всички сили да бъдат с нас и да дадат частица от своето тайнство за, кажете своето име и имената на всичките си живи близки. Всяка картина дреха заклинания. Призовавам вам, велики богове, разтворете всички пътеки за мен, кажете си името и имената на своите близки хора. Нека живота да е чист, светъл и изпълнен с любов. Нека винаги с нас да бъдат вашите сили и дарове, които вие ни дадохте на днешния ден. Завета с вами Шаран Каряни Сизонега Несагани вами Веди. Завета с Свами Шаранкаряни Сизоне Сагани Свами Веди. Завета с вами Шаранкаряни Сизоне Сагани Свами Веди. Завета с вами Шаранкаряни Сизоне Саги Сагани Свами Веди. Завета Свами Шаранкаряни Сизоне Сагани Свами Веди. Завета Свами Шаранкаряни Сизонесагани с вами веди. Завета с вами Шаранкаряни Сизонесагани с вами веди. Завета с вами Шаранкаряни Сизонесагани с вами веди. Сега помолваме Соломон за всичко, което желаем. Нажелайте си желания. За всичко си желайте! О, велики съюзници на силите и съвършенството, призовавам носителите на успеха, явете се и дайте на, кажете своето име, имената на своите близки. Възможност да се свържи с, с Вселената и да черпи идеи и мъдрост за една бърза и безвъзвратна промяна – моля ви, русалки, носителки на чистотата, измите лошото и несъвършеното и осветете духа и пътя на кажете своето име, имената на своите близки. за просперитет, успех и добро. Обръщам се към вас самодиви, заедно с успеха дарете на, кажете своето име и името на своите близки. С душевна и физическа красота. Осмоно, Самино, Корпорасио, Ностинарус, Ванисанизмус, Наси. Осмоно, Самино, Корпорасио, Ностинарус, Ванисанизмус, Наси. Осмоно, Самино, Корпорасио, Ностинарус ванисанизмус наси. Призоваваме силата на луната и се обръщаме към нея. Малка наша сестричка Омайна и вие звездите, дарете на, кажете своето име и имената на своите близки. добър път и светлина, радост и благоденствие. Наранис, Бризи, Кагуани, Свами, Шариза, Ника Рис, Туни, Насинорис. Наранис, Бризи, Кагуани, Свами, Шариза, Никарис, Туни, Насинорис. Наранис, Бризи, Кагуани, Кагуанис, шариза никари стуни на синорис. Наранис, Бризи, кагуани Кагуанис, шариза, никари стуни на синорис, Наранис, Бризи, Кагуанис, Фамиш, Ариза, Никарис, Туни, синорис, Наранис, Бризи, Кагуани, Сфами, Шариза, Никарис, Туни, синорис. Наранис, Бризи, Кагуани, Свами, Шариза, Никарис Туни на Синорис. Сохан Ши Си Шунат Ши. Сохан Си Шунат Ши. Сохан Си Шунат Ши. Сохан Си Шунат Ши. Сохан Си Шунат Ши. Сохан си шунат ши. Сохан си шунат ши. Защо да плача тихо в тъмното на моята душа? Защо аз страдам в кръга на самота и празнота? Защо сълзите, мъката и страха са все в моята душа? Така е скъпа моя светлина, кога не знаеш ти, ти, ти твоя, своята съдба. Кога те страх връхлита всеки миг и така объркваш своя път с мисли силни, тежки, страшни, коварни, който Връща те към лошото, страха и невървежа. Ти тук на тази земя. Сега е друго време, тук дошло е и аз хиката. Казвам ти в деня, върви напред, ти моя светлина. Върви напред, а ти стоиш, стоиш, така като закована в своята нищита. Като едно листо, развяно от дъжда и вятъра, е вечно в твоята съдба. Бушува той гневи си, и бочи и мира нямаш ти. И самота, и самота, и самота са в теб, и твоята душа, и в рода. Но днес с теб ще спрем това – и аз хиката ти приветствам у дома. Сега ще влезеш в пътя ни като светлина и като успява ти в този път на тази земя. Вълшебства силни и добри ще заменят затворения кръг и твоята самота с сила, много радост и съпития ще следват твой път във всеки ден от днес на тази земя. Движение, сила, слава и любов, все силни, те ще бъдат тук с теб и за целият ти род. И много радост, щастие и красота ще пълнят теб и твоята душа. Оставаме кръга на нивървежа, в тази тъмна ти гоба и път отварям аз за тебе. Кажете своето име и имената на своите близки. С радост и събития, събития, събития, които като водопад ще следват твоя ден от днес. И сила аз ще дам, защото те събития и бързина ще те уморят след този кръг на нищото и невервежа. Сега е време за разкош и пари, пари ще се сипят те от вред и радости и пълна ще е твоята душа с това, което ти блинуваш в твоите мечти. Кажи ми, ще кажи ги ти. Кажете си името и имената на своите близки. И кажете коя е най-голямата ви мечта – И знай, че ще имаш всичко, но ако казваш ти го ти на глас, всеки твой купнеж ще бъде в живота твой, но мак ти сама разбираш, казваш. И знай в живота земен ще е избора твой. И няма той, и няма той, оной. Аз хиката давам тук пред теб – обед, всяко желание, което тлее в твоята душа, в реалност аз ще го съществя. Но мак избираш ти. Казваш ясно, смело и на глас това, което го искаш ти и твоята душа. Избор е твой от днес до вечността. Всяка твоя дума в избор, що облечена е тя, ще бъде в твоя ден и твоята съдба. Сама, ако ти сама го избереш, избирай смело ти и знай, ние те даваме и ние даваме ти той, що е най-добро за теб. А ти избираш своята съдба от днес. Кажи го ясно и на глас тези скрити в теб мечти. Кажете си пак най-големите мечти. И знай в живота земен твой, за твоята реалност те. Избираш, имаш, това е всичко, що ти аз хиката обещавам и стрикна аз ще бъда, а ти любима моя светлина, не се свини, не се страхува и не мисли. Кажи си всяка твоя мисъл в този славен ритуал. Без страх и свян и знай сега, едва сега ще имаш всичко, що желаеш, защото вече знаеш, сама избрала си го ти, любима, моя светлина. На добър час в тези мечти, бъди ни силна и обилна и напред с рода си към успеха върви. И в този ден и час настъпва новата епоха за нас и нашите родове и отново сме на големите върхове. <coughs> Ние живеем на върха като царе, а нашите врагове там ниско като свине. Истина заклето, благодаря. Гледайте този ритуал 40 дена. Един ден – го гледа, един път го гледате осъзнато и после можете да го гледате неосъзнато. Благодаря на всички и много успехи! Чао, чао!